En la comunicació, la relació entre les persones moltes vegades ha de ser creativa per, per ser bona. Has de buscar-te les, les eines, eh, les paraules. Quan tractes amb gent aprens. Jo tinc la gran sort, de més. Jo sóc formadora, faig formació inicial de tothom que entra. Per mi això és un moment molt satisfactori. El primer que faig és preguntar-los com us agradaria ser atesos. M'ho diuen. Bueno, doncs, si feu això, Només això, atenen la gent, tal com us agradaria que us atenguessin a vosaltres, amb tots els ets i els uts. que esteu fent una bona atenció. Porto 45 anys atenent públic i encara no m'hi cansat. <laughs> Em seguirà agradant molt.